girl. Uh, I'm a nice guy, Look her in my cup, I gotta really toughen up, yeah, that's strap. Hello दोस्तों मेरा नाम रशीद और आप देख रहे हैं टेक्निकल रशीद खान चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब के दो अपडेट के बारे में बताना चाहूँगा आपको पता होना चाहिए अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो वो अपडेट क्या है वो दो अपडेट उन्होंने लगाए हैं यूट्यूब ने कि सबसे पहला अपडेट ये है कि थर्टी फर्स्ट जनवरी से जो आपकी वीडियो आप अपलोड करते हैं उसके ऊपर जो ऑटो शेयर का ऑप्शन आता है तो ऑटो शेयर का ऑप्शन यूट्यूब ने हटा दिया है अभी जैसे ही आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो ऑटो शेयर नहीं होगी अगर आप उसको मैनुअली करना चाहें तो आप कर सकते हैं और ऑटो शेयर का ऑप्शन उन्होंने हटा दिया है और दूसरा दूसरा जो अपडेट है वो ये है कि जो थंबनेल होता है हमारा थंबनेल हम लगाते हैं कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए एक थंबनेल भी तैयार करते हैं तो थंबनेल जो है वो अगर उसके ऊपर क्या आप बोलेंगे कि थंबनेल के ऊपर क्या करेंगे वो तो थंबनेल के ऊपर ये है कि थंबनेल आप गलत थंबनेल लगाएंगे जैसे कोई थंबनेल आपने लगा दिया उसके ऊपर कोई गलत तस्वीर हो या कुछ और हो तो आपने तस्वीर कुछ और लगाई हो और वीडियो कुछ और हो तो इस तरह के जो थंबनेल होते हैं उसके ऊपर जो है ना यूट्यूब ने क्या किया है कि एक थंबनेल स्ट्राइक भी बनाया हुआ है तो थंबनेल स्ट्राइक जैसे आप गलत थंबनेल लगाएंगे तो यूट्यूब क्या करेगा अभी वो सिर्फ दो काम कर सकता है अभी वो क्या करेगा थंबनेल भी थंबनेल भी रिमूव कर सकता है और या या तो थंबनेल रिमूव करेगा और या फिर वो थंबनेल स्ट्राइक लगा देगा क्या या तो थंबनेल रिमूव करेगा और या थंबनेल स्ट्राइक लगा देगा तो आज की इस वीडियो में मैंने मुझे सिर्फ ये दो अपडेट बताने थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये जैसे after January thirty first the ability to auto share YouTube action तो ये आप जो मैंने अभी बताया कि ऑटो शेयर का ऑप्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और जो थंबनेल वगैरह होते हैं जैसे अभी ये मैंने थंबनेल लगाए हुए हैं जैसे अभी ये video G T F five install for P C तो ये थंबनेल मैंने लगाया हुआ है जी टी एफ फाइव का और नीचे इंस्टॉलेशन फुल और पीसी लिखा हुआ है तो इस तरह के ये जो एरर है जी टी फाइव का E double R G F X three D three I N I T तो ये एरर भी मतलब इसके ऊपर भी मैंने ये थंबनेल लगाया हुआ है इस वीडियो के मुताबिक मैंने ये थंबनेल लगाया हुआ है तो इस तरह के थंबनेल होने चाहिए अगर ऐसे नहीं हुए तो फिर वो यूट्यूब क्या करेगा कि आपके वो थंबनेल के साथ क्या कर सकते हैं थंबनेल या तो थंबनेल रिमूव कर देगा और या थंबनेल स्ट्राइक लगा देगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे शुक्रिया बाय बाय